Huh. Huh. Huh. Huh. Ah. you Huh? Huh. you guys यार अभी एक सीन हो चुका है मैंने अभी अभी जस्ट नोटिस किया कि यार मेरा मतलब माइक ऑफ है एंड मेरा भाई अभी आया रूम में मतलब एंड उसने बताया कि यार मतलब क्या मतलब मेरा माइक ही मतलब वो मतलब ऑन नहीं है तो और मैंने अभी जल्दी से माइक ऑन करा है एंड यार बड़ा गुस्सा आ रहा है एंड अब मेरे को जो अब मतलब वो है आवाज़ वो वॉइस ओवर करनी होगी क्योंकि अभी तो फिर हम इतना कुछ नहीं करते बुरा बहुत बुरा लग रहा है मेरे को पर अदर में एम मारने का अलग ही तरीका है एंड इन बंदों को मारने का भी अलग तरीका है गाइस अगर आपको नहीं पता है आपको बस बताऊँ क्या करना है सामने आने के बस ऊपर की तरफ आप कर दो इनको एम एंड मर जाएंगे ये लोग guys guys guys guys guys guys guys अब यार मेरे को जल्दी से ना कहीं ऐसे रूम बनाना पड़ेगा जल्दी हम घर कम लेट्स गो भाई बच गया तुम्हारा भाई वापस एक बार यार एक तो ओए नदर की ना एक तो इतनी डरावनी आवाज है अभी मेरे को कुछ तो बनाना था मैं भूल हाँ मेरे को इसको ऐसे करना था एंड अब भाई बस मेरे को ये देखना है कि कितने बनते हैं ये गोल्ड देखो यार कितनी जल्दी हाथ से ये टूट जाता है एंड अब मेरे को इसको जल्दी से जल्दी स्मेल्ट में लगाना पड़ेगा यहाँ पे तू जा एंड हम मैं एक चीज़ कर सकता हूँ मेरे पास ये पड़ी है ना तो मैं इसको ऐसा करके ना इससे लेटर्स बना के मैं इनको स्मेल्ट कर सकता हूँ क्योंकि जो ये वाली वुड होती है इससे तो मतलब कुछ होता नहीं तो सात इसमें गई सेवन इसमें गई एंड अब थोड़ी बहुत और मेरे को चाहिए तो मैं इसलिए वुड निकाल के लेट्स गो एंड इसको यहाँ पे रख के कर देते हैं लेट्स गो यार नेदर राइट हमारा रेडी <laughs> होने वाला है बस आर्मर खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि एक मतलब हमारे वर्ल्ड में एक न्यू अचीवमेंट हुई है एक हमारी एंड एक ये वाली जगह पता नहीं क्यों बार बार खुल जाती है पर एक जगह तो रहती है ना इसके बीच वाली तो अब हम इसको ही मतलब यहाँ पे इसको करते हैं लेट्स गो यार अभी हमारे को यहाँ पे चाहिए नीचे T N T and let's hmm, go अभी हमारे को बस यहाँ पे लग भाई गोल्ड है यहाँ पे ले लेते हैं ओके गाइज यार लेट्स गो अभी हम लोग यहाँ से बस अभी हम यहाँ से नदर से जल्दी से निकलने वाले हैं एंड ओवर वर्ल्ड में जाके अब हम लोग एकदम भाई हम अब हम हर जगह के लिए गॉड बन चुके हैं माइनक्राफ्ट के एंड ये लास्ट टी था मेरा एंड अब बस मेरे को फ्लिंट एंड स्टील लाना है इसको ब्लॉक करना है यहाँ से भाग जाना है गाइज अभी अगर आ, आपने आवाज़ सुनी आप बताना कैसी लगी आवाज़ भाई मतलब मेरे तो कान दर्द करने लग गई इतनी तेज तेज की टी ब्लो अप हो रहे थे क्या बताऊं and now it's time to cover me in debris अभी तो आधे कवर हुए हैं अभी तो थोड़े बहुत और कवर होना है हमारे को बस उसके लिए मेरे को चाहिए होंगे एंशियन डेब्रिस एंड इस बार मेरे को लग रहा है मेरा बैड लग है अब नहीं मिलेंगे मेरे को पर आई होप कि मेरे को मतलब तीन चार मिल जाए जिससे मतलब एटलीस्ट मैं मेरा आर्मर तो कवर कर लूँ पूरा ancient are you serious man guys ancient debris ही नहीं मिले भाई ये क्या सीन है मतलब कम से कम यहाँ पे 24 and 25 TNT blow up and ancient debris ही नहीं मिला गजर मैं मतलब माइनक्राफ्ट यार मतलब कुछ नहीं बोल रहा यार मैं मतलब एंशियन डेबरी ही नहीं मिले ये वाले ब्लो अप में एक बार बस ध्यान से देख लेता हूँ क्या पता एक दो मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता यार चंक में तो होते ही हैं एक ना एक एक बार मैं खोल के देखता हूँ चंक ना हाँ हाँ तो चंक यार अभी मैंने खोल लिया एंड अब मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ कि हाँ, अच्छा नहीं बोला एंड गैस यार अभी मेरे को ना यहाँ से थोड़ा ऊपर जा मेरे को लगा भी मैंने एंशंट डेवरेज देखा है यहाँ पे कहीं तो पर नहीं है वो ऐसे ही उनको दिखा होगा कुछ तो गलती से दिख गया हाँ पर अभी देखो यार इतना तो मतलब बुरा लग गया हमारा कि हमारे को लास्ट जो हमने टीएनटी ब्लो अप करे थे थोड़े से बहुत उनमें यार हमारे को एंशंट डेवरेज ही नहीं मिला एंड यार बहुत बुरा लग गया ये तो एक टाइप से देखा जाए पर गाइस यार अभी एक सेकंड जोन हाँ ये रही वो जगह एंड अभी हम यहाँ पे आके मतलब बस दो टीएनटी चाहिए थे हमारे को एंड यार वो दो टीएनटी नहीं मिले मतलब दो एंशियन डेब्रिज पर मेरे को मतलब मेरे को लगता है कि अब आगे के मतलब हमारे को जो तोड़ना पड़ेगा ना वैसे एंड मैंने सुना है कि अगर हम चंक के साइड में इसको खोदे ना तो यहाँ पे एंशियन डेब्रिज हमेशा होते हैं एक तो भाई इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को गैस क्योंकि मतलब लास्ट ब्लॉक मेरे को लगा था कि मिल जाएंगे पर नहीं मिले यार एंशियन डेब्रिज हम्म। अभी हम यहाँ से चल लेते हैं थोड़े एक बार यार मैं ऑन करके देखता हूँ अभी यार मैं टेन पे हूँ एंड ओह शेट गाइस अभी जैसे मैं बचा हूँ ना बस उससे जो भी आपको चीज़ दिखी अब लगता है कि यार ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा मेरे को अब ऐसे ही तोड़ के एंशियन डेब्रिस निकालते हैं देखते हैं क्या होता है फिर हम्म। चलो चलो यार अभी मैं इसको ऐसे ही तोड़ी जा रहा हूँ एंड आई होप सो यार इस इस मेथड में तो थोड़े बहुत इंशन डेब्रिस मिल जाए बस मतलब मेरे टूल्स ना हो पर मेरा आर्मर पूरा हो जाए मैं बस इतना इतने इंशन डेब्रिस चाहता हूँ अभी के लिए गाइज एक सीन हो चुका है कि मतलब एंशियन डेब्रिस ही नहीं मिल रहे एंड ये बहुत बुरी बात है कि हमारे को एंशियन डेब्रिस नहीं मिल रहे हैं अब भाई बस लास्ट के थोड़ी देर बस मेरी पिकैक्स चलने वाली है एंड उसके बाद बस मेरी पिकैक्स भी हार मान देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे एक मिला एक मिला एक मिला निकल यार लडर ओह माय गॉड यार अब फाइनली एक एंशियन डब्रिज मिला है इतनी देर बाद एंड अब यार मेरे को यहाँ से ना यहाँ मुड़ जाना चाहिए अब यार मैं ना मतलब आपसे सीधा तभी मिलता हूँ यार जब मेरे को मतलब इतने एंशेंट डेब्रिज मिल जाते हैं कि यार मैं मेरा आर्मर पूरा बना पाऊँ एंड टूल्स बना पाऊँ उसमें मेरे को पता है बहुत टाइम लगेगा पर कोई नहीं मिलते आपसे थोड़ी देर में ओके okay, यार फाइनली आ चुका हूँ एंड यार अब पिकेक्स की हालत ख़राब हो चुकी थी पर मैंने मतलब बहुत सारे क्वार्ट्स माइन करे हैं एंड तब जाके ठीक हुई है मतलब ये पूरी ऑरेंज से भी नीचे जो होता है ना कलर उस पर आ चुकी थी एंड अब जाके मतलब फाइनली मतलब हो गया एंड अभी मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ क्या प्रोग्रेस हुई है अभी आप एंशियन डेब्रिस देख सकते हो ट्वेंटी एंशियन डेब्रिस हैं एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा है आ, मतलब मेरे लिए तो यार ज़्यादा ही है एंड अभी मैं भूल नहीं गया मैं कहाँ से आया मेरे को पता है मैं कहाँ से आया पर उसके लिए यार मैंने एक जगह बनाई थी ना मैं वहाँ पे ही जाने की आदत है ये देखो ये रही ना एंड अभी मैंने यहाँ इसमें भी शायद थोड़े बहुत एंशन डबल स्मेल्ट हो रहे थे नहीं हो रहे हैं अभी पता नहीं भाई मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा हम्म, हम्म चलो गाइज ये ना मतलब खुशी इतनी हो रही है ना मेरे मुंह से पता नहीं कोई कोई भी शब्द निकल जा रहे हैं और मैं बस बोल जा रहा हूँ बोल जा रहा हूँ बोल जा रहा हूँ हम्म, तो चलो यार फाइनली अभी हम लोग अपने पूरे नदराइट के आर्मर में कवर होने वाले हैं उससे पहले गाइज अभी मैं थोड़ा बहुत ये थोड़ा यार यहाँ पे ये बना लेता हूँ एंड गोल्ड मतलब आई मीन एंड बस अब इस वर्ल्ड में मतलब मेरे को कोई नहीं मार सकता है क्योंकि एंशियन डेबरिस मतलब नेदरइट का आर्मर एक ऐसा आर्मर है जो कि मतलब सबसे पावरफुल आर्मर है माइनक्राफ्ट का ऐसा बोला जाता है मेरे को पता नहीं है सच्ची में यार वैसे है क्योंकि इससे ना लावा में डैमेज होता है इससे मतलब हर एक चीज़ में कुछ नहीं होता यार आप तो जहाँ भी कूद जाओ जहाँ भी डुबकी मारनी है मार लो कुछ नहीं होने वाला गज आपको खरोच तक नहीं आएगी हाँ भाई अगर ज़्यादा देर तक लावा में रहोगे तो भाई फिर तो बनता है कि डैमेज पड़ना है हाँ, डैमेज तो फिर तो पड़ेगा ही एंड यार मतलब मैंने मेरे को लगता है कि मैंने जोश जोश में ज़्यादा इंशन डेब्रिज ले लिया सबसे पहले boom boom in three two one भाई तैयार हो चुका है अब विदर को <laughs> मारने के लिए यस गाइस मैंने इसको विदर मार विदर को मारने के लिए बनाया है क्योंकि यार देखो आपने एक चीज़ सोची है शायद सोची होगी कुछ लोगों ने कि इसने एंडर ड्रैगन को मारा है एंड एंडर ड्रैगन को मार जब इसने मारा तो इसने डायमंड के आर्मर से इसने मारा पर जो मतलब दूसरा मतलब वो था आ, हाँ, मतलब विदर को मैं किस चीज़ से मारूंगा फिर उसको भी डायमंड के आर्मर से नहीं भाई वो ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं है इंडर ड्रैगन जितना क्योंकि यार वो मतलब मतलब थोड़ी अच्छी फाइट करते हैं डैमेज भी ज़्यादा देते हैं तो यार बात तो मतलब है ही फिर उसको मतलब नदर एड के आर्मर से हम लोग मार सकते हैं एंड यार नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता है हम लोग कहाँ जाएंगे एंड तो चलो यार आज को भी यहाँ पे ही एंड कर देते हैं तो चलो गए यार आज की वीडियो में इतना है अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर देना उससे पहले एक अच्छा सा फ्रेम ले लेते हैं हम लोग हम्म। हम्म। तो चलो गाइज यार आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर देना तो चलो गाइज यार आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय